बसमिलीम अल्लाम फ्रेंड मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल आज की ये वीडियो जो है वो एक पर्सनल कह लें कि एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जैसा कि आप लोगों को पता है मैं इस चैनल में अपनी पर्सनल लाइफ पे जो प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस होता है वो वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सबका इसमें भला हो तो आज की इस वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे गुलूसरना को लेके ये कम्प्लीट डाइट है मैं जैसा कि आपको दिखाता चलूँ ये ग्लूसरना मिल्क पाउडर है इस पे हम आज बात करेंगे ये एक कंप्लीट डाइट है डायबिटिक शुगर के पेशेंट उनके लिए तो हमने इसमें देखना है इसकी प्राइस क्या है इसमें कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन हैं ये हम आज कंप्लीट इस वीडियो के अंदर देखेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी पर्सनल लाइफ पे जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो मेरी मदर जो हैं मेरे जो फादर हैं वो दोनों डायबिटिक हैं उनको दोनों को शुगर है तो वो ये दोनों यूज़ कर रहे हैं तो अलहमदिल्ला हमें इसके हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं ये साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूव कंक्लूड है कि ये ग्लूसरना जो है ये नंबर वन डायबिटिक न्यूट्रिशन है इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको इसके अंदर इसको यूज़ कैसे करना है इसकी प्राइस क्या है सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो जो नए आए हैं मेरी वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़ और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड के जो डायबिटिक होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं और डेली बेसिस पे उनको अपनी डाइट को बैलेंस करना उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन होती है क्योंकि वो ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं और ना ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कोई ग्लैसमिक इंडेक्स जो है जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है जैसे कि वाइट राइस है ए, उनका ग्लैसमिक इंडेक्स जो है ऐसी चीज़ें हैं जैसे कहले के गंदम की रोटी है या आलू वगैरह हैं इनका ग्लैसमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है ग्लैसमिक इंडेक्स ये गुलूसरना के अंदर वेरी लो है इसका ग्लैसमिक इंडेक्स बहुत लो है ग्लैसमिक इंडेक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ वो ये है कि ग्लैसमिक इंडेक्स कि आपके जिसम के अंदर शुगर का लेवल जो है वो कितनी देर में राइज हो रहा है कितनी देर में बढ़ रहा है शुगर का लेवल ये एक ग्लैसमिक इंडेक्स है इसके अंदर ये बिल्कुल लो है जैसा कि आपने एक चावल खाए हैं वाइट राइस जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो इसको बखूबी समझेंगे आपने वाइट राइस खाए वो खाते जहाँ आप कह लेंगे आपने कोको कोला पी है वो पीते ही आपकी शुगर लेवल जो है वो बूस्ट करेगा वो बहुत हाई हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई चीज़ खाई है तो आपकी शुगर लेवल जो है वो दो घंटे के बाद जो अप होनी होती है वो नहीं होएगी तो डॉक्टर तो इस इसको इस तरह भी रिकमेंड करते हैं कि आप अगर डायबिटीज़ हैं तो कोई भी आप अगर डाइट नहीं ले रहे हैं तो इसको सिर्फ ग्लूसन्ना को यूज़ करते रहें तो आपको और दूसरी डाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं है इतने इसमें मिनरल्स और विटामिन ये कह लेंगे ये नंबर वन डायबिटिक सप्लीमेंट हैं तो चलिए हम अब हम बात करते हैं कि इस ग्लूसरना के अंदर एक क्या कुछ है इसके इसके फीचर इसके बेनिफिट जो हैं उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें है ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि ओमेगा थ्री जो है वो एक कह लेंगे एक फैटी एसिड है दिमाग और दिल के लिए कह रहे हैं कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री और सिक्स इसके अंदर ग्लूसना के अंदर है ये मैं आपको बताता चाहूँ कि एबर्ट कंपनी जो है वो उसका उस ब्रांड की ये कह लेंगे मिल्क पाउडर है एबर्ट ये आपने ध्यान रखना है और ये शुगर फ्री है शुगर वालों के लिए अगर ये सेम चीज़ें जो है वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं बगैर शुगर के पेशेंट के, के लिए कि जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो ये इसी कंपनी ने एबन ने इसी चीज़ को तकरीबन बनाया है इंश्योर के नाम से इंश्योर एक मिल्क है वो भी कंप्लीट कह लेंगे न्यूट्रिशन है वो भी मेरी वीडियो आप इसी चैनल के अंदर देख सकते हैं उसमें भी मैं उसको सारे को एक्सप्लेन किया गया है और ये ग्लूसरना जो है ये स्पेशल वेट को रिड्यूस करता है वेट को रिड्यूस करता है और आपको पता है कि जो शुगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका वेट भी गेन हुआ होता है जिसकी वजह से शुगर का लेवल अप रहता है ये वेट को भी रिड्यूस करता है तो नंबर वन में इसमें जैसे मैंने आपको फीचर बताया कि इसमें ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स है जो फैटी एसिड है और जो दिल और दिमाग इसके लिए बहुत ही बेस्ट नंबर टू पे स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट ब्लैंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट इसने रिलीज करनी है बड़ी स्लो रिलीज करनी है यानी ग्लैसमिक इंडेक्स इसका लो है इसने यकदम पे आपकी शुगर लेवल को बूस्ट नहीं करना मेंटेन रखना शुगर के लेवल को और थ्री पे इसमें प्रोटीन्स हैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और नंबर फोर पे इसमें 28 विटामिन और मिनरल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये देखें ये कंप्लीट लिस्ट है विटामिन की और न्यूट्रिशन की थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ सुना देता हूँ कि इसमें है क्या एनर्जी है जी प्रोटीन है फैट है कार्बोहाइड्रेट है और अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए है विटामिन डी थ्री है विटामिन ई e है और विटामिन के वन है विटामिन सी है फोलिक एसिड है जो ब्लड के लिए खून बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और vitamin B one B two B six B twelve और ये विटामिन बी जो है ये पावर देने के लिए है कहला कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो सोडियम है पोटाशियम है क्लोराइड है कैल्शियम है फास्फोरस है मैग्नीशियम है आयरन है जिंक है मैग्नीज है कॉपर है आयोडीन है और मतलब लंबी एक लिस्ट है 28 इसमें मिनरल और विटामिन की एक कंप्लीट लिस्ट है तो ये मैं तो यूज़ किया है मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कैसे यूज़ किया मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं गया हूँ मेडिकल स्टोर पे तो वहाँ मैं लेने गया था मैं इंश्योर तो वहाँ उसने मेडिकल स्टोर वाले में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि लेने में इंश्योर गया था मतलब मुझे नहीं पता था इंश्योर जो है वो उसमें शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है वो डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए नहीं होता तो वो उसने मुझे स्टोरी सुनाई मेडिकल स्टोर वाले ने कि उसका जो कह लें कि ग्रैंड फादर था दादा था वो बिस्तर पे था मौत के बिस्तर पे था तो डॉक्टरों ने उस उसको ये उसके बकौल के ये गुलसरना जो है ये रिकमेंड किया तो वो बिस्तर से कह लें कि एक गुलसन्ना का जो ये जार है डब्बा पीने के बाद उसी के बकौल कि तो वो उठ खड़ा हुआ इतनी ये पावर है कंप्लीट डाइट है इसमें तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसको लाजमी यूज़ करें तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़